Enfoca tu mente, me lo dije a mí. Me afané en ser mejor, sé lo que debo ser. Te necesitaba y llegaste a mí. Me confrontaste en lo que creí, pensé que estaba bien. Me levantaste, me consolaste, pude entender tu amor. me consolaste, pude entender tu amor, lo comprendí. No puedo comprenderlo así eres tú.